Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video mit Hikaru. Gucken wir uns äh, albanische Musik an. Nachdem wir Anissa angeschaut haben, Dora Todora, Kida, gucken wir uns jetzt Genta Ismaili an. Ähm, die haben wir schon mal abgecheckt auf dem Kanal, könnt ihr gerne gucken. Äh, diesmal featuring Pharaoh. Pharaoh? ja. <laughs> äh, erst dachten wir, so ist es der aus Deutschland. Pharaoh, ja, Pharaoh 47 aber anscheinend ist es ein albanischer. Okay. Äh, Lied heißt Level Up, bin gespannt. Ja, ich kenne jetzt drei Leute, die Ferro heißt einmal Ferro 47, dann dieser Ferro und immer noch in der Türkei heißt jemand Ferro. Ja. Rapper. Der Name ist ganz schön beliebt. <laughs> dann fangen wir mal an. Okay. Gang Gang Films. Okay, anscheinend. Äh, mal gucken, ob es wie Charmebo äh. ist, aber okay. ich glaube, es ist ein bisschen cool, ne? Vielleicht. Mercedes darf nicht fehlen. <laughs> wow, okay, das ist, der Beat ist Hammer. Wow, ihr Pelzmantel. Okay, nicht schlecht. Hab ich jetzt gar nicht erwartet. Nee, ehrlich gesagt. Also ich würde mich interessieren, ob sie mehr Lieder, die so in die Richtung gehen, weil ja. bei den anderen, Lied, was ich von ihr angehört habe, war es irgendwie ganz was anderes. <laughs> Ja. Deswegen bin ich geschockt. Es geht eher in Richtung äh, Trip. Also, Holy shit! Ui, okay. Cooles Setting. Ich finde das halt noch nicht sehr viel. Sieht auch hübsch aus. Level up, level up, it's my time. Travel up, get high. Trouble up, check car. Beam is sieben and nine. Hook 'em up, this time. Die Outfits und so weiter sind da nicht geil. Aber Perro sieht so schlimm aus, finde ich. Also halt oben um ich glaube Mitte 20, will ich ihn einschätzen. Ja, würde ich auch sagen. Ich hab Chai gehört. <laughs> ja, ich auch. Okay. Boah, ey, der Mann ist einfach richtig fresh. ey. der ist einfach so groß wie sie. Level up. Level up. I'm different. Level up. I'm living in this. Level up. Level up. Ich finde ja geil, wie das Fahrrad da. Ja, ja, sieht echt cool aus, ja. Schimmel, Hammer. Berg und Raum. Level up. Level up. Level up. Level up. Also, sie war auf jeden Fall schon cool gerne also, dran. War schon echt geil. da würde ich gerne mehr hören. Nice. Nice, nice. Schreibt gerne eure Meinung äh, zu dem Lied. Wie findet ihr das? Findet ihr anderen Lieder besser als das? Oder falls ihr noch mehr Vorschläge habt, schreibt sie auch gerne in den Kommentaren, würde mich interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen, guckt auch unsere anderen albanischen Reaction-Videos mhm. an. Wir haben zu Dafina und zu Anissa Kida Reactions gemacht. <laughs> Schaut vorbei. Und ja, euch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Cheerio, ladies and gentlemen.